Презентация у вас. Тоже все демонстрируйте, подписи, пломбы, там печати, все, показывайте наблюдателям. Следующее, скрываете эвакуационные выходы, тоже демонстрируйте, что все, там закрыто. Потом скрываете, открываете э, КАИБы. Все, после того, как все... Щелюхой вез. Ну, да, да, конечно. да, да, да, опечатку. Ну и там на ну, экранчике Подожди, все видно. Да. То после этого раз... давайте пригласим членов комиссии остальных, потому Да, потом все приглашаем. Э, затем составляете акт. Коллеги, ну просьба, большой акт не писать. Значит, пишите, что претензий нет, претензий нет, подписываются все, время, дату, все. И, то, и начинаем разворачивать уже под прием этот, граждан. Но надо сделать это побыстрее, для того, чтобы граждане замерзли, да. избиратели. Все, пойдемте. Пока избирателей ну, впускать. Насколько я понимаю, возражение членов комиссии о том, что их снимают, не принимаются. Пока мы снимаем, если кадр попадает. Да. Ты я уверен, с этим э, сюда объявление не, не регулируем? Вы же избиратель? сейчас записываем. Да, записывайте. То есть по времени только сколько там? 15 минут. Голосование в вашем 06. Подождите, давайте представителя ЦИКа. Да, да, да, да, да. Лариса. Да, да, да, идет, идет. Вы, пожалуйста, без члена краевой не бегите. Не-не-не, вот ждем, ждем. Сейчас просто запись сделаю. Так, один рубль, Ну давайте я так. Я не наблюдатель, я член с... Э, фу, блин, доверенный. Снято. Пломба есть? Все видят, да? Наблюдатели. Все, все, да? Видели, да? Угу. Так, общий вид. подождите сейчас. Угу. Ну, Вас как зовут-то? Лариса Анатольевна. Лариса Анатольевна, да? Где там? Так, это что у нас? Эвакуационный план. Сейчас мы все это... Все как писали, да? Да. Давайте стреляем тогда все, походу. Сейчас, да, сейчас. А может быть по дороге к Ибы сразу же и снимем? Я Понятно? Звукозаписывающая где у вас? Вот? Нет, нет. Вот. Женщина, я думаю, пишу посильнее. Где у вас она? Вот. Заходите быстрее. Что у вас там еще? Да это надо объявление для избирателей сделать. Где вы у вас? Комната. Вам вот в эту комнату. Да, да, да, да. Давайте. Пока не стыли ничего. Проходите туда. Но ну, мы операторы. Да, да, да. Вот. Оператор, все. То есть это лица, которые сейчас делают объявление на улице, чтобы э, было объявление для избирателей о том, что голосование возобновилось. Просто деятельность в районном участке. Нам, нам, нам туда заходите. Все, пожалуйста, давайте открываем. Все, да? Все, все согласны, да? Да, да, да. Все. Здесь вот что? У нас Я здесь... не присутствовал просто. Мне печатали? Да, здесь бюллетени и списки избирателей. Да. Все, все... У меня предложение какое? Вы сейчас скроете, нам покажете, и потом член комиссии берет, после этого ему уже раздадите. Да, обязательно. Да, да. да. Все. все в порядке? Вот у вас была съемка впереди, что вы снимали, как мы запаковывали все. все. Идем, давайте. Сейчас убьем. Один человек не Так, чак есть, пломбы есть, все есть. Так, все работает. Я сейчас э, сниму угу. печати, и вы увидите это. Количество число, как у вас было у нас? 50? И, по-моему, 5 Она ну, тоже говорили, да? 65. Да, 5, да, потом 5. Тот, закройте, пожалуйста. Так, все. Давайте следующее. Давайте скрываем. Все, все. Не помешал? Снимите. Все. Все. Так, это тоже Снимать, да? А, он у вас... А у нас запакованный. Да, да, Не, ну... Да, да, да. это запасной. Все, тогда... Переносные, давайте да, мы тоже сразу снимем. Там ничего нету, их потрясти можно, да? Да, пожалуйста. Чтобы вообще вопросов ну, никаких не возникал. Пустой, пустой, пустой. Можете, можете убедиться тоже сами, кто еще наблюдатель с другой стороны. Все, вы убедились? Да. Все, у нас замечательно. Сейчас я комиссии приглашаю и раздаете, начинаете да, в обычном да, режиме продолжать. Так, все, видеосъемку прекращаем, все нормально, да? Э, э, э, да. Скажите, претензии есть? Жалобы? Претен, нет. Претензий нет, я, я считаю, что можно оформлять акт. Акт, акт все. По времени говорили, 9, ой, 10.50, по-моему, было звонок, 10.50, да? Вы помните? И сейчас 13-20 э, получается, 13-15. То есть такой-то период да. э, сидично-штатная ситуация была представлена. Э, после вскрытия претензий не имеется. Все. Все? Все, все, хорошо. Все, спасибо большое. Нам, да, на получать нужно в том году. Нет, ну здесь что это? Зачем мы что записали?